Hello everyone, siz English Clubhouse kanaldasiz. Bugun sizlar bilan birgalikda ingliz tili o'rganuvchilarini juda ham qiynaydigan mavzulardan biri bo'lgan must va have to yordamchi fe'llarini farqini o'rganamiz. Aniqroq qilib aytganda, mana shu ikkita yordamchi fe'lni uch xil holatda turli xil ma'nolarda kelishini mana shu video darslikda o'rganamiz. Xudo xolasa, bu videoni tugatgandan keyin must va have to yordamchi fe'llarini anchagina, ya'ni avvalgiga nisbatan anchagina to'g'ri, aniq va adashmagan holatda ishlata olasiz ho'p qani bo'lmasa bugungi darsligimizni boshladik avval o'tgan safargi videoda sizlarga bergan savolimni javoblarini ko'raylik va kim to'g'ri javob berganini ham ko'rib ketamiz ho'p o'tgan safargi demak savolni birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan ya'ni g'olibimiz abdurahim mahmudov bo'ldilar ya'ni birinchi bo'lib e, shu kishi to'g'ri javobni berganlar ya'ni javob a javob edi you get endi savol qanday edi ya'ni o'tgan e, videoda unutib qo'ygan bo'lsangiz yoki ko'rmagan bo'lsangiz savolni ham ko'rib ketamiz tushuntirib ketaman hozir ho'p savol quyidagicha edi e, you must phone me as soon as qandaydir so'z yoki ibora your exam results demak mana shu gapni to'ldirishingiz kerak edi quyidagi chiziqcha ya'ni mana shu chiziqcha o'rniga siz quyidagi javoblarni birini tanlashingiz kerak edi you get you will get you got va you are going to get mana shulardan birini tanlashingiz kerak edi demak to'g'ri javobimiz you get edi hop you will get ishlata olmaymiz sabab as soon asdan keyin qoida bo'yicha e, mana shu qoida bor as soon as bitta mavzusi bor bilsangiz kerak demak as soon asdan keyin biz you will get ya'ni uh, will kelasi zamonni ishlata olmaymiz ho'p endi gotni ko'radigan bo'lsak got bu o'tgan zamon o'tgan zamon to'g'ri ishlatsak bo'ladi as soon asdan keyin lekin bu yerda gap o'tgan zamonda kelmayapti ya'ni you must phone me deyapti sen menga qo'ng'iroq qilishing kerak kelasi zamonni nazarda tutyapti bu yerda ya'ni telefon qilishing kerak misol uchun ertaga yoki keyinroq yoki o'sha mana bu joyda xuddi aytgandek imtihon javoblaring chiqishi bilan ya'ni imtihon javoblaringni olishing bilan degan ma'noda kelyapti you get your exam results endi bu yerda you are going to get ni tanlagan bo'lishingiz mumkin ba'zilar shuni ham tanlagan buni bo'lmasligining sababi bu ham kelasi zamonda kelyapti uh, be going to ya'ni are going to bu ham kelasi zamonni uh, ko'rsatib beradigan yordamchi fe'l hisoblanadi demak uh, will bilan are kelasi zamonda kelyapti ishlata olmaymiz got bu yerda ishlata olmaymiz c javobni chunki Э, gap o'tgan zamonda emas shuning uchun bizda faqatgina get qolyapti you get you must phone me as soon as you get your exam results demak imtihon javoblaringni olishing bilan olishing bilanoq as soon as o'sha bilanoq ma'nosiga keladi menga qo'ng'iroq qilishing kerak deyapti ho'p endi mavzuyimizga qaytsak <clears throat> ho'p javobimiz mana shu edi you get bo'ldi must have to birinchi ho'p must nima degani must o'zi kerak ma'nosida keladi oddiy qilib aytganda must kerak e, have to esa kerak to'g'ri kelmoq majbur bo'lmoq ma'nolarida keladi albatta bu yerda e, ko'rishingiz bilan oddiy oson deb o'ylashingiz mumkin lekin e, ishlatgan paytingizda o'sha o'zingiz ishlatgan bo'lsangiz albatta duch kelasiz qiyinchiliklarga ya'ni to'g'ri qachon mastni qachon have ishlatish kerakligini ko'pincha adashasiz Xo'p, qisqacha qanday qilib yasalishini bitta ko'rib o'tib ketamiz, bilmaydiganlar uchun yoki esdan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz. Agar bilsangiz ham takrorlash bo'ladi. Demak, I, you, we uchun must keladi. I, you, we must, he, she, it must. Must o'zini holatda keladi, ya'ni har bitta ega uchun must o'zgarmaydi. Endi I, we, uh, I, you, we uh, have to bo'ladi. mana shu uchtasi uchun have ni ishlatamiz uchta ega uchun endi he she it da o'zgaradi has to mana shu joyga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi have to emas balki has to misol uchun i must go now yoki we have to do it aytaylik she has to do it mana shu holatda keladi Xo'p, inkor shakli inkor shaklida yordamchi fe'ldan keyin notni qo'shib ketsangiz bo'ldi egalar uh, must o'zgarmaydi yana must not must not mana shu holatda bo'ladi i must not she must not va hokazo endi do not uh, do have to da biroz boshqacharoq o'zgaradi ya'ni present simpleni negativ ya'ni inkor shaklini foydalanamiz bu yerda i do not have to yoki you do not have to we do not have to mana shu shaklda keladi endi bu yerda bitta chalkashlik joyi bor e, he she itda he she it bo'lsa mana shunda does not bo'ladi va have to ga o'zgarib qoladi present simpleni agar bilsangiz present simpleda e, e, yoki have have gotni bilsangiz mana shunda ham xuddi shunday qoidaga bo'ysunadi demak mana shu yerda siz bitta ozgina chalkash joy bor does not have to mana shuni eslab qolishingiz kerak he she it bilan does not va has to emas have to bo'ladi ho'p must not e, mustn't bo'lib qisqarishi mumkin Uh, must not bilan mustn't bir xil yoki uh, don't doesn't have to do not does not have to mana shu demak bu bilan bu bir xil bo'ladi eslatma sifatida aytib qo'yapman misol uchun you must not go now mhm, yoki we have to do it Xo'p, endi so'roq shakli. So'roq shaklida must egadan oldinga chiqarsangiz bo'ldi, oddiy holatda yasaladi. Bunga e'tibor berishingiz mumkin. Must I nimadir fe'l yoki must she nimadir fe'l. Endi mm, have to da ozgina chalkashlik bo'lishi mumkin. Bunda uh, e, do ni egadan oldinga chiqarasiz, have to joyida qoladi. Do I have to? Qandaydir fe'l yoki do you have to? Do we have to? Mana shu holatda. Endi mm, <clears throat> does he have to he she uchun he she itga demak ni ishlatasiz does she have to have to o'zgarmay qoladi chunki bu yoqqa siz uh, sni uh, e, doga qo'yyapsiz does bo'lib ketyapti shuning uchun have o'zini holatda qoladi have to misol uchun must she go there yoki do you have to stay mana shu holatda Xo'p, buni juda ham tez tushuntirib ketdim ko'pchilik biladi videoni to'xtatib o'zingiz qarab olishingiz mumkin tushunmagan joyingiz bo'lsa e'tibor berib qarasangiz albatta tushunasiz oddiy jadvalda e, yozib qoldirganman endi keling e, asosiy bugungi mavzuyimizga qaytaylik must birinchi holatda must va have to bir xil ma'noda keladi ya'ni majburiyat yozilgan qonun va qoida e, da ishlatasiz must have to ma'nosi bir xil bo'ladi yozilgan qonun va qoida bu bilan nima demoqchiman keling misolni ko'ramiz misol uchun you must have a passport to travel aytyapti sayohat qilish uchun senda pasport bo'lishi kerak you must have a passport to travel yoki you have to have a passport to travel mana shu ikkitasi ma'nosi bir xil bo'ladi must have to demak qonun va yozilgan qonun va qoida uchun mana shunday bo'ladi odatda bu qonun yoki qoidaga bo'ysunmasangiz qanaqadir oqibati bo'ladi misol uchun sayohat qila olmaysiz pasportingiz bo'lmasa yoki aytaylik sen soliq to'lashing kerak you must pay your tax ya'ni sen o'sha solig'ingni to'lashing kerak yani sud to'lamasang qandaydir aytaylik jinoiy javobgarlikka tortilasan mana shu holatda demak yozilgan qonun va qoida uchun bu oddiy holatda kelyapti asosiy ma'nosi endi yana bir ma'nosi must endi bu yerda must bilan have to boshqacharoq bo'ladi must so'zlovchi fikri yoki hissi yoki xohish desak aniqroq bo'ladi must so'zlovchi fikri yoki xohishi hissi endi have to esa buyruq ma'nosida keladi odatda siz sizdan qanaqadir misol uchun ishdagi boshlig'ingiz yoki e, aytaylik sizdan qanaqadir mavqei katta bo'lgan o'qituvchingiz e, misol uchun ota ona desak ham bo'ladi mana shunda qandaydir buyruq nimadir qilishni aytadi mana shunda siz qilishingizga to'g'ri keladi majbur bo'lasiz mana shu narsa have to bo'ladi endi keling misolda ko'rsak manimcha e, tushunarliroq bo'ladi misol uchun I must remember to get a present for her demak aytyapti i must deyapti i must remember to get a present for her men unga sovg'a olishini yodimda tutishim kerak endi bu yerda hech qanaqa yozilgan qonun emas qoida emas bu shunchaki e, siz o'z aytyapsiz man buni esim esimda tutishim kerak yodimda tutishim kerak e, agar sovg'a olmasam misol uchun xafa bo'lib qoladi keyin menga bu yoqmaydi e, bu yaxshi emas shunaqa holatda siz o'zingizni fikringiz bu narsa unga sovg'a olishim kerak mana shu holatda i must oddiy qilib ya'ni tabiiy holatda aytadigan bo'lsak misol uchun do'stingizga aytishingiz mumkin uh, i must remember to get a present for her oh i must remember to get a present for her ya'ni o'sha menga demak sovg'a olishni yodimda tutishim kerak mana shu holatda endi have to have to o'sha aytdik uh, buyruq holatda keladi we have to wear a tie for school Mm -hmm. We have to wear a tie for school. Aytyapti, biz maktabga bo'yinbog' taqishimiz kerak. Bu yerda endi mana misol uchun aytaylik o'sha e, maktab direktori yoki e, siz o'qituvchingiz mana shuni talab qilishi mumkin e, buyruq mana shuni talab qilib sizga buyurgan galstuk toqib kel u galstuk toqish aslida hech qanaqa yozilgan narsa emas bu shunchaki qanaqadir aytaylik o'qituvchingiz mana shuni buyurgan bo'lishi mumkin sen galstuk taqib kelishing kerak mana shu holatda ya'ni o'sha bu yerda buyruq ma'nosida kelyapti yana ozgina misol ko'ramiz chunki bu ozgina mana shu qoida biroz chalkashroq misol uchun you must come to our house you must come to our house mana endi ozgina boshqacharoq bo'lyapti aytyapti sen bizni uyga kelishing kerak bu yerda hech qanday yozilgan qonun aytmayapti demak bizni uyga kelishing kerak deyapti biz buni juda yam xohlaymiz ya'ni bu yerda o'sha xohishi bo'lyapti o'sha sizga taklif qilyapti juda yam kuchli ravishda taklif qilyapti biz uyga kel biz buni juda yam xohlaymiz o'tiramiz mazza qilib degan ma'noda endi have to i have to clean my room I have to clean my room. Aytayapti, men xonamni tozalashim kerak. Endi siz bu yerda o'sha onangiz buyurgan bo'lishi mumkin. Misol uchun ishdan qaytib kelishimga xonangni toza qilib qo'ygin, tozalab chiroyli tartibga keltirib qo'ygin degan bo'lishi mumkin. Siz shunday aytishingiz mumkin, I have to clean my room. Uh Mana shu holatda. Menimcha bu anchagina tushunarli bo'ldi. Keling endi bu yerda siz qanchalik tushunganingizni eh, hozir kommentariyada aniqlab olamiz. mana shu qoida bo'yicha hozirgi o'rgangan qoidamiz bo'yicha e, ikkitasiga ikkita must bilan have to ga hozir videoni to'xtatib kommentariyada gap tuzing men albatta gaplaringizni o'qiyman okey umid qilamanki siz e, videoni to'xtatib javobingizni yozdingiz ikkitadan ikkitadan gap ikkita gap tuzdingiz ikkitasiga bittadan endi davom etamiz oxirgi e, holatga yetib keldik endi must bilan have to inkor shakliga o'zgargan paytda ma'nosi o'zgarib ketadi mustn't don't have to yoki e, doesn't have to bo'lishi mumkin he she it bo'lsa doesn't have to bo'ladi demak mustn't bo'lsa taqiqlash bo'ladi bu juda ham taqiq taqiq holati bo'ladi mustn't endi don't have to majburiyatni yo'qligi shart emas majbur emassiz degan ma'noda yana misol ko'ramiz albatta misol orqali tushunish oson bo'ladi you mustn't drive you mustn't drive aytyapti sen e, mashina haydamasliging kerak e, misol bu yerda aniqroq qiladigan bo'lsak you are not allowed senga ruxsat berilmagan yoki you are prohibited sen ya'ni sen taqiqlangansan ya'ni bu ishni qilish e, bu ya'ni o'sha mashina haydash senga misol uchun taqiqlangan qanaqadir sizga o'sha qonun tarafdan taqiqlab qo'yilgan bo'lishi mumkin misol uchun yoshingiz yetmas yetmagan bo'lishi mumkin Э, aytaylik pravangiz yo'q bo'lishi mumkin mana shu holatda you mustn't drive sen buni qilmasliging kerak bu judayam kuchli taqiq bo'ladi endi uh, don't have ni ko'ramiz you don't have to drive endi endi bu yerda e'tibor bering you don't have to drive bir xil gap faqat bittasida mast bittasida have ni ishlatyapmiz you don't have to drive sen mashina haydashing shart emas you don't have to drive bu yerda aytyapti you are not obliged sen majbur emassan you are not obliged sen majbur emassan degani but but degan joyi bor ammo you can you can if you want mhm. agar xohlasang qilishing mumkin endi bu yerda mashina haydashing shart emas xohlasangiz haydashingiz ham mumkin endi bu yerda aytaylik sizni misol uchun e, biror joyga yaqinroq joyga ketyapsiz piyoda borsa bo'ladi aytishi o'rtog'ingiz aytishi mumkin you don't have to drive sen u mashina mashina haydashni mashina mashina mashinada borishing shart emas piyoda yurib qo'ysak ham bo'ladi ya'ni qilishing shart emas degan ma'noda ho'p umid qilamanki bu darslik sizlarga foydali bo'ldi agar yoqqan bo'lsa albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring mana shunday darslarni ko'proq chiqarishimni xohlasangiz ham o'zingizda takliflaringiz bo'lsa ularni ham kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin ho'p keyingi video darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling